Il n'y a pas de piste cyclable chez toi, il y a un panneau là. Ouais, ouais. Bien sûr. Et le panneau, par contre, tu l'as pas vu quoi. görüyoruz.